Pierwszy skuter bierzcie Signaj ty, Sydney, ty Jaki to skuter model i ty Suzuki Burman Executive Jaka pojemność, ile ma mocy 650, 55 koni czy ktoś w tym mieście mnie dogoni? Nie, Sydney, nikt cię nie dogoni Jeżdżę po mieście królem skuterów Mój skuter kapi od bajerów Gdy wokół ciebie trzęsie się ziemia Bądź pewien, jestem obok, nie pleniaj Srebrny lakier połyskuje w słońcu Srebrny kask książę szczytowców Moje radio odkręcone na furt Wszyscy słyszą, gdy odjeżdżam król to jest moje miasto Podaj swoje hasło Rozsuńcie się samochody Oddajcie cześć Bóg Panu Nastała nowa dynastia Rodziła się nowa kasta Suzuki, Furman i Pasta Nowy król tego miasta 260 kg pode mną Błyszczy nawet gdy zrobi się ciemno Ruchoma szyba osłania od wiatru Dostojnie przyglądam się miastu Mijam wieżowce, parki, skwery Pozdrawiają mnie ścigacze i czofery Dziewczyny machają na pasach Małolaty podziwiają na światłach To jest moje miasto Podaj swoje kasło! <laughs> Rozsądźcie się samochody, Oddajcie cześć Burkmanom Nastała nowa dynastia Zrodziła się nowa kasa Suzuki, Burkman i Basta Nowy król tego miasta To jest moje miasto Podaj swoje kasło! Rozsądźcie się samochody Oddajcie cześć Burkmanom Nastała nowa dynastia Zrodziła się nowa kasa rzuci formali pasa Nowy król A więc cała największy skuter mieście Sydney ty, Sydney ty Jaki to skuter model i typ Suzuki Burman Executive Jaka pojemność, ile ma mocy 650, 55 koni Czy ktoś w tym mieście mnie dogoni? Nie Sydney nasz skuter to blask Skuter to zaoszczędzony czas Wychowam kask pod siedzenie Wiem, że dla wielu jest to marzenie Suzuki Pudmar, miasta król Cesarz, dwóch niewielkich pół Pegas, rekordista plus Poeta, asfaltowy dróg To jest twoje miasto Podaj swoje kasło. <laughs> Rozsuńcie się samochody Oddajcie cześć panu panowi Nastała nowa dynastia się nowa kasa Suzuki Pullman i pasa Nowy król tego miasta To jest moje miasto Podaj swoje hasło Rozsuńcie się samochody Oddajcie cześć Pullmanowi Nastała nowa dynastia Zrodziła się nowa klasa Suzuki Pullman i pasa Nowy król tego miasta